Yaani mimi ndio maana muda mwingine nasemaga Aristotle wangemfunua wamchunguze hata jinsia yake. Yawezekana hata jinsia yake sio ya kiume. Labda tunamuona tu nje mwanaume lakini ndani wa kike yule Aristotle. Eti tu years anaishi anapanda Uber hana gari. Hivi yani yule sijui kama hadishi lake liko sawa na wasiwasi.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 Sasa ilikuwaje na kuna siri gani na nini ambacho kinaendelea, tunakwenda kukijua. Mambo vipi? Safi maendeleo yako? Namshukuru Mungu, niko salama kabisa, sijui wewe. Mimi niko vizuri. Kwa mara nyingine tena, karibu katika exclusive interview. Asante, nimeshakaribia. Mambo ni mengi, tunasema muda mchache, au kwa upande wako imekaaje? <laughs> Kweli mambo ni mengi, muda ni mchache, lakini tunakimbizana nao na mnaweza kubalance au kuna mambo mengine yanawaacha? Ah, unajitahidi kubalance, unapambana ili kusudi yote yaende kwa pamoja. Mm. Kwa upande wa Aristotle ka balance au kafanyaje? Yaani Aristotle kiukweli kazingua sana. Mm. Yaani amezingua vibaya mno yani. Kwa sababu yani <laughs> sijui hata nisemeje. Kwanza yeye ndo rafiki mkubwa wa Irene Uwoya. Kila sehemu Irene Uwoya anapokuwepo na yeye yupo mambo yao wanadiskasi pamoja wanaongea pamoja. Leo hii aristote amekuja amemwongelea ame, Wema vibaya, alafu Irene Uwoya anasema yeye hajamtuma kufanya hivyo. Hivi inaingia akilini jamani? Unamaanisha nini hapa? Haingia akilini. Watu ambao wanakaa pamoja, wanakula pamoja, wanatembea pamoja, kweli yani lao lisiwe ni moja. Haya mambo kwa mimi ninavyoyaona yameanzia tangu huko ambapo Irene Uwoya na Aristote wanakuwa pamoja huko. Ina maana waga wanakaa wanamdiskasi Wema na ndio maana walivyotoka tu, kwa walivyokuja kufanya interview akaanza kumsema Wema. Walivyotoka wapi? Wametoka Arusha kula bata wao, kuona mpaka wameposti cheki ya milioni ishirini kwamba wamespendi milioni ishirini alafu mtu anaspendi milioni ishirini mwanamke hivi. Ngoja nikuulize swali, Umeshawahi kusikia Irene Uwoya ana, ana biashara yoyote mjini? Umeshawahi kusikia? Anafanya kazi gani? Hata kwenye tamthilia hata moja kwa sasa hivi hayupo. Hizo pesa za kuspendi milioni ishirini anazitoa wapi? Kwa sababu hakuna kazi anayoifanya. Afu Aristote ni mtoto wa kiume ana kazi ya kushadadia, ana hela, sijui tumeenda kulishwa bata sehemu fulani. Mwanaume yule alafu ajui huyu mtoto wa kike hizo pesa amezitoa wapi. Yeye anaenda analishwa bata na bado anakuja anatukana watu, huyu hana hela sijui nini. Yeye hela zake ziko wapi? Ye, mbona hatujawahi kusikia Aristote ana hela, anamiliki kitu fulani, anamiliki nini? Mbona hatujawahi kusikia yeye ana hela gani? Hizo hela za huyo Irene Uwoya anazijua, anazitoa wapi? Hana biashara, hana kazi, anazitoa wapi hizo pesa? Yaani mimi Aristote kwanza namuona hana akili kabisa. Angekuwa na akili hawezi zungumza kitu kama hiko. Kwa sababu ukitaja jina la Wema, yaani unajua kwanza Wema anaitwa Madam Wema. Yaani tayari watu wame, wameona heshima alionayo. Unajua Wema tangu elfu mbili na sita amekuwa maarufu elfu mbili na sita mimi mdogo hivi nakuwa namwangalia Wema. Nafikiri ni watu wengi sana wamekuwa wakimwangalia Wema yani ni mtu ambaye ana deserve respect kubwa sana. uwezi ukamuita Irene madam Irene. Kwanza hata hai make sense. Yaani haikai vizuri yani, sound good wanasema. Lakini ukimuita madamu Wema kweli ana deserve. Kwa nini? Kwa sababu hata jina lake mwenyewe ni kubwa ni siku nyingi amekuwa maarufu muda mrefu. Sasa mtu anatoka huko labda na, na, na wivu wake tu wanakaa huko vikao, wanaanza kumsema mtu, alafu anatoka huyo chawa wake anaenda kwenye mitandao anaropoka. Huwezi ukamlinganisha na Irene Uwoya. Ina maana watu wanakaaga wanazungumza kwamba yule akukuti yule, yani wewe ndo kila kitu na hivi na hivi, yanazungumzika atakuwa ni mengi sana huko ambapo hatuyajui. Lakini umezungumzia suala la uoya kutokuwa na biashara ya Wema, hatuijui, tulisikia ile ya kipindi kile cha ilikuwa ni nini zinaitwa lip gloss au lip shine, vitu kama hivyo kwa wanawake watakuwa wananielewa vizuri zaidi, pamoja na movie zake tu hivyo. Kuna kingine, Wema alikuwa na hiyo biashara ya lipstick na akaacha, lakini alikuwa anafanya tamthilia ya Kalma, na sio tu tamthilia ya Kalma, ana Wema app, na sio tu Wema app YouTube pia ana, ana kile kipindi chake cha Kuku with Wema Sepetu anakirusha. Kumbuka YouTube inaingiza hela. Hiyo yenyewe app yake inaingiza hela pia. Hiyo Kalma yenyewe wakati anaigiza alikuwa anaingiza hela. Uoya yeye anafanya nini? Hebu ni, niambie kitu kimoja tu anachokifanya Uoya hapa mjini. Hatujawahi kusikia atangaze hata biashara ya kiatu. Hata biashara ya, ya yani <laughs> sijui nikwambieje. Ilikuwepo last minute. Last minute. Last minute pale hata ukipita hamna hata mtu mmoja pale. Well, last minute umesikia lini? Haina watu ile ba. Hizo pesa anazozipata za kulia bata, swali anazitoa wapi? Mtu ambaye hatuoni biashara yoyote anayofanya, hakuna chochote kile, ila yeye ana hela za kuspend, anazitoa wapi? Atakuwa anajua yeye, pengine sijui na nani, ila kwa namna moja au nyingine anayemuita bosi anajua kwamba bosi wake anafanya biashara gani. Huko tutakuja kujua. Baada ya haya yaliyotokea, reaction ya Wema Sepetu ikawa kujibu kwa kulia, na tumeona support pia ya baadhi ya mastaa na hata wasiokuwa mastaa wakimtetea Wema. Unafikiri ni kwa nini? Kwanza kabisa Wema alilia kwa sababu ya yale maneno aliyoambiwa na sijajua yeye ana moyo mlaini kiasi gani, kwa sababu mtu mpumbavu kama Aristote sio mtu wa kusema eti umjibu unalia, kwa sababu yeye mwenyewe yule anaishi kwa uchawa. Yeye anazungumza ili kusudi ale, hana kazi yoyote mjini hapa anayoifanya yeye. Kazi yake ni uchawa, kazi yake sijui amsifie huyu ndo ampe hela amsifie fulani ndo apewe kadili fulani, aingize mia mbili mia tatu akale na mke wake na familia yake. Kwa hiyo kumsikiliza au kureact kwa kile kitu alichoongea, mi nafikiri yeye mwenyewe Wema alikosea. Yaani brandi yake ni kubwa sana, hakutakiwa amjibu mtu kama huyo. Yaani angenyamaza, angemwangalia tu, angemchukulia ni mpuuzi. Na wewe brandi yako na Aristotle? Mi brandi yangu kubwa hapa mjini. Yaani mi brandi yangu haiwezi ukalinganisha mimi na Aristotle hata mara moja. Kwa sababu mtu unatakiwa uwe na akili. Afu Aristotle mwanaume Mwanaume gani wewe unakaa mdomo huko hivi pepe pepe pepe, mwanaume una maneno, mwanaume una hivi. Hata huyo mke wake nyumbani wanaishije? Kwa sababu Aristote ni zaidi ya mwanamke jamani. Yaani mambo alionayo hata mwanamke, sisi tu wanawake wenyewe hatuna maneno alionayo. Hata mimi mwanamke naweza nisifikie hivi. Hata huko nyumbani wanaishije na huyo mwanamke wake, mke wake wanaishije? mazoea pengine wamezoeana, wameelewana, kila mmoja anachukulia tabia ya mwenzie vizuri. Huwezi ukazoea ujinga kama huo. Mwanaume hafanyi kazi, mwanaume kazi yake uchawa, mwanaume kazi yake yeye aende aseme maneno umbea ndo aishi mjini. Na wewe mwanamke upo tu una support. Unacho support ni nini? Kwa upande wa Wema, baada ya maneno hayo, nini ambacho kinaendelea? Kinachoendelea sasa hivi, Aristote anachukuliwa hatua na anapandishwa mahakamani. Yaani kama watu hawajui ndo wajue baada ya, ya ili tukio kutokea akaomba msamaha. Hivi unaomba msamaha wa nini? Msamaha unasaidia nini kwa muda huu? Unasaidia nini? Sasa kitu kingine, kama yeye na huyo madamu wake yani yeye na Irene Uwoya kila siku anaposti, sijui anakula bata, ana hela, sijui ana nini eh? Basi amlipe wema. Amlipe nini sasa? Amlipe pesa za kumwongelea vibaya huyo bosi wake, amdhamini, ampe pesa, amlipe wema. Wenyewe si wana hela za kuspendi kula bata tu, wanazunguka kila mahali wanakula bata na hela wanazo wenyewe, matajiri. Amlipe kwa kumsema vibaya, bosi wake amdhamini. Ila Uwoya akakanusha kumtuma Aristote, Wewe nafikiri angekubali? Mwizi mwenyewe anakamatwa kaiba kuku, anakwambia mimi sijaiba. Unafikiri anakubali? kwa sababu Aristote hawezi akatoka huko akaropoka tu bila kuwa na nguvu yoyote ile. Ni kitu kisichowezekana. Kwani ingekubali ingekuwaje? Hawezi kukubali kwa sababu anajua kabisa hili ni kosa na kila mtu kasha react kwamba alichokifanya sio kitu kizuri. Wewe utakubali kusema kwamba utamsapoti hata kama ni wewe utasapoti? Huwezi kusapoti, lazima ujifanye wewe ni mwema ili kusudi uonekane wewe hujafanya na wala huhusiki naye ili kama ni balaa limwangukie peke yake. Ni kweli kwamba Wema Sepetu hana gari? Huo ni uongo, tena ni uongo wa hali ya juu. Yaani hata kama Wema Sepetu akifulia kiasi gani, hawezi kukosa gari. Yaani yani hata hata awe aingizi hata mia, hawezi kukosa gari. Trust me. Eti two years anaishi anapanda uba hana gari. Hivi yani yule sijui kama hadishi lake liko sawa na wasiwasi kumekuwa na vuguvugu la chini kwa chini kwamba baadhi ya mastaa wamejitokeza kutaka kumchangia Wema Sepetu kumnunulia gari. Hawezi kujitokeza kumchangia kumnunulia gari kwa sababu analo gari. Sasa huyu yeye na alipokurupuka alipokurupuka kuja kwenye kiki za ajabu ajabu ili kusudi aingie mjini ameatindinganya. Kwa maana sasa unavyomuona wewe alikuwa anatafuta nini? Si anatafuta attention ya watu. Sikaipata. Kaipata lakini kwenye njia mbaya. Yaani kama yani kama ni njia alikuwa anategemea ingilie kwenye hiyo kiki impitishe atobolee hapo apate na viela. Sasa hiyo kiki inampandisha mahakamani. Hivi hizi taratibu za mahakamani zina serious? Tena ziko serious sana. Kwa sababu huwezi kurupuka, unajua ile ni brand. Ukitaja Wema Sepetu ni brand hapa mjini. Sasa huwezi uka, ukainuka tu uko ulipotoka ukaja kuharibu brandi ya mwenzio bila kujua ameitengeneza kwa gharama gani, alafu mtu akuache anapandishwa mahakamani. Jalada tayari limeshafunguliwa, yaani kila kitu kimeshaandaliwa, ni kupandishwa tu kwenda kusomewa mashtaka yake, kwa sababu yeye anajifanya dishi lake aliko sawa, nyaya zimekatika. Katika sakata hili pia katajwa pia Hamisa Mobeto. Ametajwa pia Hamisa Mobeti kwamba ame, ame <laughs> yani nyenye vinachekesha kwamba yeye amejitengeneza, nakwambia yani Hamisa Mobeto ni kama gari la elfu mbili alafu wameenda wametoa ile nini wanasema yani wame, wametoa vile vifaa vyake afu wamechukua vifaa vya elfu mbili na ishirini na mbili afu ndo wameviweka kwamba linaonekana jipya nje lakini kumbe ndani limechakaa. Umeona, nacho pia sio kitu kizuri. Kama amefanya hivyo, amefanya yeye na maisha yake. Yeye Aristote ni mwanaume, yeye ni baba wa familia. Jamani, anatakiwa afocus na kutafuta pesa, alishe familia yake, alishe na mke wake na jamaa zake na ndugu zake. Yeye mwanaume mzima, mwanaume unakaaje mbea? Mwanaume unakuaje mnafiki? Mwanaume unakuaje wewe mchonganishi? We ni mwanaume gani? Yaani mimi ndio maana muda mwingine nasemaga Aristote wangemfunua wamchunguze hata jinsia yake. Yawezekana hata jinsia yake sio ya kiume. Labda tunamuona tu nje mwanaume lakini ndani wa kike yule Aristote. Serious. Hivi mtu utaishije mjini kwa umbea? Yaani ni mbea mbea. Yaani sijawahi kuona mwanaume mbea kama Aristote hapa mjini. Anaishi kwa umbea. Yeye afanyi kazi, kazi yake uchawa, kazi yake jamani. Wanaume fanyeni kazi kwa yote sasa ambayo yametokea na wote ambao wameguswa una unawashauri nini kila mmoja kwa nafasi yake kwa vile ambavyo ulivyoyaona haya mambo na namna ambavyo yanaendelea? Mimi cha kuwashauri kwanza kabisa hawa wapuuzi machawa kama Aristote waki, wakiwa wanakuja na mambo yao ya kijingajinga kama hivi ilivyokuja, wawachukulie hatua kama wema ambavyo wanamfanyia huyu, liwe funzo kwa machawa wengine na wapuuzi wengine kama yeye, kwa sababu sasa imefika mahali wanaona ni sifa kukaa kuchafua brandi za watu. Brandi kuitengeneza ni kazi sana, watu hawajui. Mtu katengeneza brandi yake kafika mahali fulani, wewe unatoka tu ulipotoka ambapo hata hapajulikani, unakuja unakuja kumchafulia brandi yake, maana yake nini? Kwa hiyo achukuliwa hatua kama ambavyo Wema Sepetu anamchukulia huyu. Hamisa, unamshauri nini au unamwambia nini? Hamisa, cha kumshauri kwanza, asingemjibu yani kumjibu ni kumpaiza yani ni kama kum, kumpandisha juu yani yani angempotezea tu kwa sababu yani ni vitu viwili tofauti hakutakiwa hata ajibizane chochote mbali na Hamisa mbali na Wema mbali na Uoya pia wameibuka wasanii wengine, mastaa wengine, na wenyewe wamezungumzia kuguswa kwa tukio hili, wengi wa kibezi upande wa Wema Sepetu wa Kibezi, upande wa Hamisa kwa mbali, uoya naye akazungumza ya kwake. Nini kifanyike cha mwisho juu ya hili swala? Yaani hapo cha kufanyika cha kufanyika kikubwa, kwanza wanaume wafanye kazi, maana sasa hivi imekuwa shida, wanaume ndo wanaongoza kwa, kwa umbea hapa Tanzania, wanaume ndo wanaongoza kwa maneno hapa Tanzania. Wanaume sasa hivi wamekuwa yani wana maneno kuliko hata sisi wanawake. Wanaume wafanye kazi, walee familia zao kwa kupitia kazi, wasitake mteremko kama hivyo unaenda unataka pesa tu wewe upelekwe huku upeleke sijui huku na hela hujui zimetoka wapi we unataka uenjoy maisha ya mtu ambao hujui hata hizo pesa anazitoa wapi anapewa na nani au zinakuja kwake kwa misingi gani wewe mtoto wa kiume, fanya kazi, tumia nguvu zako, tafuta pesa, ulishe familia yako. Tumeshachoka wanaume kuwa na maneno jamani, wanaume kuwa wambea, wanaume kuwa wanafiki, tumechoka. Kuna mtu anaitwa Mwijaku walianza kumuita mbea, lakini baadaye tukamuona anakuwa na, na kazi zake, anakuwa na show zake ambazo anasimamia, na hivi karibuni kapata tenda, amekuwa balozi, anaendeleza kazi zake. Hauhisi au hauamini kama hata kwa upande wa aristote pengine ni njia Njia wapi? Aristote anafanya nini zaidi ya huo unafiki wake na hayo maneno maneno yake yasiyokuwa na kichwa wala miguu? Anafanya kitu gani kingine? Mwijaku si ni mtangazaji hizi crowds. Ni mtangazaji Mwijaku anaingiza mshahara wake, anafanya kazi. Anaongea lakini bado anajituma, anapambana kwa ajili ya familia yake na maisha yake. Sasa huyu hana anachokifanya mjini yeye kazi yake an, an, anaenda huku akiona kuna kuna pesa anaenda ananunuliwa vivitu sijui chakula sijui nini anapelekwa sehemu fulani yeye ndo hivyo ndo kukaa kumtangaza muda wote bosi tajiri tajiri wewe ulishaona mtu gani bosi ambaye hana kazi mjini hivi mtu anakuaga tajiri tu yani tajiri from nowhere hizo hela anakuwa nazo anazitoa angani zinashuka hatujaona hata kibiashara basi hata azuge jamani, ana biashara fulani anafanya inamuingizia pesa, yeye ni bosi tu, anakula bata, hakuna alichonacho anachokifanya na yeye yuko nyuma. Mtoto wa kiume anaacha kwenda kufanya kazi, alishe familia, anakuwa chawa wa mtu ndo apate pesa kupitia hiyo kazi yake ya unafiki, umbea, uchonganishi, ndo ili aishi mjini. Ungekuwa mke wa Aristote ingekuwaje? Ningemwacha, Siwezi kuishi na mwanaume mbea kiasi kile. Mwanaume ana maneno kiasi kile, yule mwanaume kitu gani? Yaani huyo dada na mwenyewe kwa kweli ana, yani anatakiwa pongezi. Bravo kwake. Ana moyo. Mwanaume yani yani mimi ningemwacha serious. Hivi unaishije na mwanaume ambaye mwanaume anaongea kuliko wewe mwanamke? Mwanaume ana maneno anachamba watu asubuhi mpaka usiku mwanaume. Wanaume jamani hawaongeagi. Wanaume hawana maneno mengi. Kwanza mwanaume ukishakuwa mbea tunakuwa na wasiwasi na mashaka na wewe. Wewe kweli hiyo jinsi yako ya kiume huitendei hata haki kwanza? Unakuwaje mwanaume una maneno kiasi hicho? Wewe ni mwanaume wa aina gani? Na sasa hivi ndo wameona sifa kuwa wanaume wambea, walopokaji, wanaume wachonganishi, wanaume wana maneno ili waishi mjini. Wanaume fanyeni kazi na hata hiyo karakta ambayo mnajivalisha haiwapendezi hata kidogo. Fanyeni kazi, tafutieni familia zenu pesa, achaneni na umbea, achaneni na uchonganishi, achaneni na nyie kujifanya mna maneno mna maneno mna maneno, ili muishi mjini kwa kilaini. Mwanaume ameambiwa atakula kwa jasho, hawataki kula kwa jasho, wamekuja kupepeta midomo ili midomo iwaingizie pesa. Wanaume fanyeni kazi, tumeshachoka. Nikushukuru sana kwa maoni yako. Kama una lolote la mwisho la kumalizia? Lolote la kumalizia. Kwanza kabisa wamwache wema. Awe nalo gari, asiwe nalo gari, hakuna mtu ambaye inamuhusu. Hata kama angekuwa hana hilo gari. Gari ni la kwake au yeye waga anaendaga anapanda hilo gari la Wema? Au Wema akiwa hana gari, yeye anapungukiwa nini? Aristote Wema akiwa hana gari yeye anakonda au kupitia hilo gari la Wema yeye anaingizaga kipato gani? Kwa sababu kama kitu cha mtu ni cha mtu tu, awe nalo asiwe nao ni la kwake na maisha yake, afanye maisha yake. Yeye analo hilo gari, yeye anaishije huko? Watu waende wakachimbue maisha yake, wayaweke wazi. Kama hata atabaki mjini hapa, sio ataenda huko kwao, sijui wapi huko kijijini, Sigimbi huko, aende akalime. Ana nini yule? Wewe kwamba mafaili ya Aristote unayo? Akitaka tuyafungue tutayafungua. Kwa sababu anachokifanya akieleweki. Unamsema wewe metia na gari ana wewe la kwako liko wapi? Aonyeshe ya kwake ana mangapi yeye? Atuonyeshe. Mtu mwenye mshamba, mshamba wa mji, mshamba kweli kweli yani yule kaka. Katoka huko Sigimbi kaja mjini hapa basi anataka atuvuruge kweli kweli yani. Kwa nini lakini atufanyie hivyo? Neno la mwisho ambalo unaamini litamsaidia sasa yeye. Neno litakalomsaidia afanye kazi, aache unafiki, aache umbea, aache hayo mambo yake yote anayoyafanya, hayo mambo yote ni ya kike. Aya, aache mwanaume yule afanye kazi. Nikushukuru sana kwa maoni yako. Asante.